es muy circular igual, ¿viste? O sea, muy cíclica. A mí me gusta la música así, porque más que nada porque el charango siempre fue Así es como el charango boliviano, como el charango boliviano pero se puede hacer infinidad de música con el charango. O sea, podés tocar tango, podés tocar jazz, podés tocar lo que Es un tipo muy importante. Ahora fue fácil, lo asesinó la dictadura militar igual.